घास दास दास है difícil para superar. Nada de no instalar, nada Ainda comenta. Ainda comenta tudo. वो तो है कि दिल पाई अक्षर शो दो सौ तीस टका মাসে শোধ কত টাকা তিরিশ টাকা মতোই একশো তিরিশ টাকা একশো তিরিশ টাকা একশো তিরিশ টাকা সত্তর টাকা Thank you. Scherzer Hah? Gas anjing kita nak